politiķim ir dotas lielas privilēģijas, lielas iespējas, kas eh, saistās ne tikai ar priekšvēlēšanu kontekstu, bet eh, visu laiku, kā visu šo periodu, uz kuru politiķis ir, ir teiksim, vēlēts savā amatā, eh, nepārtraukti viņa mandāta elements ir dialogs, saruna ar sabiedrību, ar katru sabiedrības Eh, pārstāvu locekļiem. Un šajā nepārtrauktajā dialogā, sarunā politiķis, protams, var kritizēt opozīciju vai tos politiskos spēkus un idejas, kas konkrēti nav viņam vai viņai pieņemamas. Un tā atbildība ir uh, tieši tajā aspektā, kā to darīt. Kā to darīt, kādām, kādiem vārdiem, kādā formā Un vienlaicīgi, eh, pat kritizējot sev varbūt nepieņemams eh, politiskos viedokļus, politiķa atbildība ir eh, rādīt piemēru vispār cilvēcisko vērtību, teiksim, pārstāvēšanā, propagandā, ja tā varētu teikt, skaidrošanā. Ja? Tas ir acīm redzams, bet tas ir zināmā mērā arī vēsturiski skaidrojams. Latvijas eh, politiķiem ir ļoti daudz jāmācās. Ir ļoti daudz jāmācās eh, par to eh, tieši tajā ziņā, kā viņam vai viņai kļūt par šo te pozitīvo demokrātiskas sabiedrības piemēru Un tas ir tas lielākais izaicinājums.